Mhm. Good. Mhm. Grounding in the head, okay? yes. Sen daha dön bana da. No, too much. Gözlüm, can you take my glasses? Ela pode, pode, você pode pegar o óculos dela. Ah, sim. Tá. İyi otursana. Otur biraz sen. Nereye otur? Oraya otur otur oraya. Evet, timsah avcısı Sevda. Crocodile Hunter. Gerçek biliyor musun bunu? Valla. Ben de büyüklüğünü görelim. Bak ayakları hareket ediyor. Tudo esses são insetos, é? Hum? Tudo isso são insetos? É. Hum, que incrível. Assim pode matar meu sangue todo então. Não solta os mundos. Não, Ya öyle kahraman kahraman tutarken hareket edince nasıl korktun ama. Bütün timsahlar kaçtı. Ay. Desaligueiro não se agressivo, isso aqui. Because uh, sometimes will be this here. o kadar. Kahraman Kaan en sonunda timsah yakaladı. Ama gözükmüyor şu anda. Dur yakınlaş Şimdi fotoğraf çek hadi. Yeter mi bu kadar? Flaş geldikçe şeyler, böcekler, börtü böcek azıtıyor.